Дівчоночки, якщо ви мене чуєте, бачите, доброго ранку. Ми он Дашка дуже уважно дивиться на мене. Підняє вушки, ліве ушко рівно, праве ушко. Оп, давай, скажи всім привіт. Привіт! Каже, ми гуляють. Сьогодні в нас така погода прелесна. Хочеш гуляти? Да, кажи. Зараз підемо. Покажи, як ти пригаєш. Радуйся. Гулять, гулять. У нас така є такий тут галстучок. О, не хочеш показатись? Дівчинка моя. Шановні мої, вирішила включитися в прямий ефір. Дуже багато мені пише, передають привіт, і я хочу напряму вам передати привіт. Якщо у вас там тепліше, ніж у нас, то це прекрасно. У нас теж тепліє, уже, уже весна. На абрикосах, от-от, абрикоски зацвіте абрикоса, а звичайно ми знаємо, коли абрикоси зацвіли, значить буде трошки холодніше. Ну, це весна. Тому Діда Мороза ми вже змінили на черепаху нарешті. Але я пам'ятаю 5 років назад, 19 квітня, пішов сніг, тоді, коли вже були листочки на деревах, і тоді пішов сніг. Зараз, зараз уже, зараз покажу вам, друзі, які які вже листочки на смородині. Дар'я не може дождатися. Підемо, сонечко. Кажу, носа свого покажи. ми чекаємо. Оце, друзі, зараз ми з нею. Е, а тепер покажи. Хочеш гуляти? Хочу, каже, хочу. Вона пригає, вона на півтора метра. На півтора метра пригає, радується. О, ідемо. Іде. Я. Я молодець. Це вона так показує мені радість, що вона хоче гуляти. Ось таким чином, що ще вам показати? Покажу, що поміняли Діда Мороза нарешті ми. Так. Це, мабуть, треба обрізати. Новенькі, новенькі. Дашка, звичайно, помощниця. Чого ти глазки опускаєш? Піднімайся, покажись, скажи нам що-небудь, скажи всім привіт, привіт, привіт, привіт. сонечко, пташки співають, котусь гріється. Гріємося. Мур-мур. Не треба. Ну, а зразу хазяйка он прийшла і хоче його кусити. Не треба його кусати. Пішли, пішли гуляти. Ладно, пішли ми гуляти. О, Бачите, як хочеться. Проситься, проситься гуляти. Добре, друзі. Підписуйтесь на мій канал, клікайте на колокольчик. Хорошого вам дня. До нових встреч. До нових зустрічей в ефірі. Пока-пока. Кажи пока. Як?